санал асуулгын матриц хүчингүй. Та шийдвэрлэх боломжтой хоосон санал асуулгын матрицаар санал өгөх гэж байна. Санал асуулгын матриц хоосон байсан боловч шийдвэрлэх боломжтой. Та шийдвэрлэж болох хүчингүй санал асуулгын матрицтай санал өгөх гэж байна. Санал асуулгын матрицыг